kanalkrebs, det er en krebs, som er kom til Danmark, var det i 70'erne eller sådan noget. Og så er den egentlig bare ligget her og ulmet lidt, og folk har ikke rigtig lagt mærke til den før nu her, hvor den er blevet øh, ekstremt frembrusende, og den ødelægger de danske oløb, og blev en rigtig pestilens, for at være ærlig. Det er jo så gjort, at det er, jo, at det er en art, der skal udryddes. Så det er det, vi er i gang med, eller det er det, vi skal prøve på i løbet af dagen i dag. Og så, så laver vi sgu lige en krabsesuppe. Du laver simpelthen to små, metal. Jeg prøver. Jeg giver det et skud. Ej, man skal ikke gå ned på grej. Var den god? Mm. Jeg kunne godt tænke mig at røre dig oven på hovedet, men det ved jeg nok ikke. <laughs> De smager også rigtig godt, Michael. Jeg tror, jeg har formvar forvarmet den der pande rigtig godt. Ja, godt Simon. Hvem er Erik? Erik, det er ham, jeg har et vedmål med. Ja. Vi må ikke blive klippet før næste sommer. Taberen skal, skal give en, øh, en bytur, hvor vinderen må bestemme alt og taberen skal betale. Det lyder helt kanon. det lyder dyrt. Ej Michael, tror du vi fanger nogle krabs i nat? Jeg tror det er lidt begrænset, men... Øh, Hvis ikke, så får vi i hvert fald noget af det her... Øh... Grøntsats helvede her. I er skide kommunale ansatte, I laver aldrig en skid. Skal det der skyldes først? Hvad? Nej, der er ikke noget, der skal skyldes. Nej, nej, nej, nej, det er jo Simons time. Skal, skal det steges først? Nej, nej, nej, nej, bare i. Jeg har nogensinde prøvet det der, hvor man er virkelig, virkelig sulten så kan man få serveret en lort, og så smager den bare pissegodt. Det har det indprøvet mange gange. Blandt andet en gang, hvor jeg var på øvelse, og så fik jeg sådan en eller anden, du pasta bolognese på dåse, eller sådan en, nej, hakket bøffer på dåse. Og jeg tænkte bare, det der, det er fucking lækkert. Ja, og det er det der, det, er det lækreste, jeg nogensinde har smagt, men hvorfor er det ikke noget, hvorfor er det ikke noget man køber noget ofte? Og så købte jeg det så i brusen, og fandt mig var på et tidspunkt, så at komme hjem og stikke det lort, og så var jeg ved at kaste op. Fuck, det smagte bare helt dårligt. Jeg har også prøvet det. Men det du der, kunne godt lide øh, det, eller <laughs> Jeg synes, det smagte fantastisk. Wow. Og det der... Øh, Close call. Fast <laughs> på fingrene. Det der kartoffelmospulver, det synes jeg var helt fantastisk. Bare køre rot. Ja. Øh, der er ikke nogen grund til at koge det. <laughs> Nej, det er der fandme ikke. Det være ind i munden. ja, fy for helvede. Det skal kurs ud. det skal kurs ud. Ja, det skal bare, vi får først mad kl. 1 i nat være, der skal noget i det i også. Timian. Det her går bedre i. Nej. Kan du se nordstanderne der? Ja, hvis du tager bagenden af karsvognen, ja. og så ganger fem gange op, så rammer du nordstanden. De lærte alle mulige ting i forsvaret i forhold til, hvis vi farer vild i nattens ly og sådan noget. Ja, der var mange forskellige ting, men det er sådan noget med, at hvis du går hen i en skov, så ofte så gror mos på nordsiden, ja, nordsiden af alle træerne, og der er alle mulige ting, som man kan, hele tiden kan sådan navigere efter. Ellers så kunne man jo også bare tage sin telefon frem. <laughs> Mikael han stod der og tænkte, hvorfor fanden skal jeg stå op, når jeg kan sidde med? Ja. Nu de her pølser altså ved at... Nu trækker de glatskin. Det betyder, at de er ved at være godt varme. Så bare lige have dem til at svede lidt. Kender I ikke det, når man øh, sejrer partypølser? når de går fra at være firkantet til at være runde, så de færdige? <laughs> ja, det er klart til krebs hvis vi fanger krebs. Det kommer til at ske. Vi kommer til at fange så mange krebs. Hvor den der varme der. Sindstrand, man. det lyser. Der er jo sandt lige så langt, man kan se. Der går sgu ikke krebs i sådan noget her. Skal jeg give dig, eller hvad, Simon? Ja, gerne. Så er det suppetid. Så er det fandme suppetid. Kom der krebs i den suppe her? Hvad snakker du om? <laughs> krebs? Hold oh, kæft, mand. De der grøntsager, ikke? <laughs> man kan ikke engang mærke, at man tykker i dem. Så udkogt er de. <laughs> Lækkert. Mm. Ja, det kan noget, det her. <clears throat> det er varmt. Jeg må hellere køle mig selv lidt ned med en lidt pils. Er du skuffet, Michael, over, at der ikke var nogen krabs? Ja. Jamen, det er jeg sgu nok egentlig. Ja, ellers er jeg nok mest alt skuffet over min egen præstation for at, at fange de her krabs. Vi har faktisk ikke gjort en skid. <laughs> vi har ikke lavet andet end at bare sidde og drikke bajer og spise. Så ved vi da, hvad der skal gøres bedre til næste gang. Ja, det er, der skal... At der rent faktisk gøres en indsats for at fange dem. <laughs> Ja, ja, man lærer sin fejl. Ja, det gør man. Det gør man helt sikkert. synger godt nok danse, men øh, nu sang jeg så godt nok elske. Det du det var god gammel gamle, lidt med mig. Og Kim. Kimi? May he rest in peace. For så er der gang i såbeguderne for os. Men i nat skal du elske lidt med mig. Med dig, din kniv. Med mig. Og din kniv. Hold nu op, hva'? Hvad er det, vi laver her, Michael? Vi har afslutningen på det her program her, fordi vi har ikke så meget øh, mere at fortælle, udover at vi ikke har fanget nogen krabs. Til gengæld så har vi lavet en masse tyk mad. Ja, det vi er i gang med nu, det er, at vi laver kompensationen for ikke at, at få fanget nogen krabs i, går. Består af, at nu laver vi en, en træretters morgenmad. Først så starter vi ud med en, øh, en supperesterne fra i går. Rigtig, rigtig lækker suppe. Så til øh, til mellemret eller hovedret af morgenmad, morgenmadshovedretten. Der får vi øh, stegt øh, med chorizo-pøls, øh, røget oksemørbræ og øh, pesto, grøn pesto. Så tager vi øh, til desserten, så tager vi øh, Simon og Anitas hjemmelavede øh, pandekagedej og smækker på en pande. Og så er der pandekager med syltetøj og... Det bliver vanvittigt lækkert. Det bliver lækkert. Jamen, det er jo ikke svært, at man får tre retters morgenmad. Det er det faktisk ikke. Selvom det burde være det. Vi kan sagt, at øh, den her chili gouda her, det er faktisk en Simon har haft med hjem fra, fra Holland. Det er, det er den bedste chili gouda, jeg nogensinde har smagt. Så lige sådan der, så sådan, sådan, sådan røget oksemælk fra der. Bum. Ah. tops. <laughs> mm.